Отрывная большая аптечка. Имеется доступ к обоим отделениям без необходимости снимать подсумок. Надежно держится на снаряжении, но при необходимости легко снимается. Переднее отделение имеет хлястик для быстрого доступа. Оба отделения имеют органайзер как для экстренной медицины, так и для повседневных нужд. Материалы кордуры плотностью 1000 ден, оригинальная липучка велкро и молния Вайкекей.